ustoz e, bitta saytda akulani hanafiy mazhabida harom deyishibdi xatomi undan foydalanmagan durustmi o'rinsiz savol bo'lsa uzr alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah akula aslida dengiz hayvonlaridan baliq turiga kirgani uchun deyarli aksariyat ulamolar uni halol deganlar hanafiylardan ba'zi bir hanafiylar akulani og'zidagi tishi e'tibori bilan oziq tishi borligidan uni e, yovvoyi suv hayvoni deb turib e, uni iste'mol qilishdan qaytarganlar ham bor ehtimol o'sha saytda siz o'qigan ma'lumotda shunda shunga urg'u bergan bo'lishi mumkin lekin akulani e, go'shtini iste'mol qilishlik hanafiy mazhabiga ko'ra baliq turiga kiradigan suv hayvoni bo'lgani uchun joiz bo'ladi vallohu alam bissavob